de 1975, né? eu trabalhava no extrativo de Piaçaba. Trabalhava tanto e nunca possuía nada, né? Passava dois, três meses lá longe nos igarapé, né? sem saber como está a família aqui na comunidade, né? muitas vezes se arriscando por aí, que eu vi muitos exemplos de acidentes por aí, né? Um sacrifício doido para para tentar sobreviver, né, manter sua família e sempre né, sendo passado para trás, como diz, né? O, quem ganhava era as pessoas com quem a gente trabalhava, né? Que, como eles chamam de patrão, né? Um quilo de café, 14 reais. 5 quilos de açúcar, 15 reais. Na hora de cuidar da compra, a gente nota tudo. A mercadoria que a gente compra, a quantidade, aí aquilo fica com ele, né? Aí na hora de ajustar, que você entrega, eu entregava o meu produto, né? aí, aí ele ia ver, né? Tá, tá, tá, deu tanto. Aquele que não, não era pago ficava lá, né? Tinha que fazer mil, mil quilos de piaçaba, né? Aí tinha que fazer 1.200 quilos para tarar, né? Que é 20% e tirar o... Para poder... Então isso daí, né? Acho que é um meio de escravidão, não aquela escravidão como antes acontecia, né? Mas é nesse sentido aí de tirar né, da, da, das coisas que ele vende, do, da, da mercadoria que a gente diz. Então, para mim, isso é uma escravidão, né?